Hola, ¿cómo estás mis amigos? Bienvenidos a mi canal. ¿Por qué es muy difícil aprender español para los coreanos? Pues primero, el idioma español tristemente no está popular aquí en Corea del Sur. Eh, el idioma extranjero más popular aquí en Corea del Sur es seguramente que inglés, porque todo el mundo quiere aprender inglés para comunicarse con el mundo. Y para nosotros es lo mismo, afuera de Corea tendríamos que hablar en inglés para comunicarnos con, con ustedes. Y luego hay más gente que quiere aprender el chino, porque el chino es muy cerca de Corea del Sur, China es un gran país después de Estados Unidos así que su poder es bastante fuerte y acá en Corea también hay muchos chinos que están viviendo o viajando. Eh, es muy útil el chino, hay mucha ventaja si tú sabes hablar chino acá en Corea. Y luego hay más personas que quieren aprender japoneses. Yo también aprendí un poquito de japoneses cuando estuve en secundario, pero ahora se me olvidó de todo, porque a mí me gusta más español menos popular, así que para mí es más especial. Acá en Corea no hay mucha gente que sabe hablar español, así que cualquier momento cuando yo encuentro con unas personas que saben hablar español, tengo que saludarlos. ¡Español! ¿Cómo sabe hablar español? Yo también sé hablar español. Me da mucha vergüenza hacerlo así. La segunda razón, la pronunciación. Yo creo que algunos de ustedes ya les dieron cuenta que yo tengo problemas con la pronunciación de L. R. No L, R. R. <laughs> El idioma coreano no tiene esta pronunciación, así que tengo que practicar un montón. R, R, R. Me acuerdo cuando justo llegué a Colombia, tenía un montón de problemas con la pronunciación de la R. R. Un día estaba buscando para comer arroz porque como una persona asiática necesito comer arroz. Pero porque en ese momento tenía un problema con la pronunciación de e, R y lo que yo dije en ese momento e, era arroz, arroz por favor. Pero después de practicar un montón, ahora yo puedo pronunciar un poquito mejor, pero me falta todavía, pero voy a seguir practicando. La tercera razón, la cultura diferente como una persona coreana es muy importante ser respetuoso, especialmente para los adultos o para las personas que tienen la posición alta que yo. Así que cuando estuve en Colombia, cuando yo estaba hablando con la persona mayor, siempre yo era muy silencio. Ah, sí señor, sí, sí, sí señora, sí señores, sí señoras, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y luego poco a poco me di cuenta que es muy importante expresar mi pensamiento, mi sentimiento, para que sepas yo también tengo pensamiento. Yo creo que hay más razones por qué es muy difícil aprender español como coreano, pero voy a seguir practicando. Muchísimas gracias por visitar a mi canal otra vez, Félix el Coreano. Voy a contar más cosas después. Gracias. Español. ¿Cómo sabe hablar español? Yo también sé hablar español.